se y le dije, ¿qué va a tomar? for me to know peace of mind ¿Cuánto tiempo me va a tomar conocer la paz uh, y alcanzar la iluminación? guru el a lo llevó a un lago him under the water y lo empujó debajo del agua y ahí debajo del agua uh, for so many seconds. unos cuantos segundos. Y cuando salió, the man. <laughs> and the guru said, Y el gurú le dijo, When you want enlightenment, cuando tú quieres la iluminación, as much as you want to breathe, de la misma forma, de la misma intensidad que quieres respirar, you will have it. lo tendrás. So, <laughs> so for me, Así que para mí, uh, when I first came to A Course of Miracles, cuando yo llegué al curso de milagros, I just felt waves of love. Yo sentí las ondas de amor. Uh, I felt a, tickle in my heart. Yo sentí que mi corazón saltaba. That was saying, "This is it." Que mi corazón decía, llegué, me encontré mi camino. And for me, y para mí, it's, a, in English. Está en inglés. And it uses psychology terms. Y utiliza términos psicológicos. And Christian terms. Y términos cristianos. Uh, English is my native language. Y en inglés es mi idioma nativo. I was raised as a Christian. A mí me criaron como And I studied psychology yo estudié psicología many hours durante in muchos años en la universidad. And so I thought, Entonces yo pensé, I have no excuse. no tengo excusa, <laughs> I have to listen. yo tengo que escuchar. I asked for God, Así que Just show me the le way. pedí a Dios en su momento que me mostrara el camino y is the apareció answer to my la respuesta a mis oraciones. So I did the only rational thing. yo hice lo único racional. I read the book, Leí el libro for eight hours durante ocho horas every day. todos los días. Not continuously. No continuamente. That's my ego resistance. que la resistencia, yo tuve mucha resistencia de mi ego, me daba mucho sueño. But I would go, listen, take a walk. Yo iba, caminaba, go have me daba un paseo, o me iba a nadar. Take a siesta. Tomaba una uh, siesta. Uh, go have a snack. Me comía algo. And then when I was rested, y cuando estaba descansado, I would dive right back into the book. And read as long as I could. Till my eyes. Yeah. So this went on for about two and a half years. To the point where I had memorized A Course in Miracles. Uh, and then after several years, I would go to groups and people would ask questions Y la gente me preguntaba and the Spirit would start speaking through me empezaba a hablar a través de mí. and give the page number, Y daba el número de página, uh, and citaba. sometimes a whole A paragraph veces hasta un párrafo completo. or more than a paragraph más, with the page number. con el número de página. And people would think I was Y la joking. gente pensaba que yo estaba bromeando. They'd say, ah, Ah, he's just. Then they look in the book. Ah. libro y era lo que yo había dicho. It's word for word. Sí, palabra On the por very palabra. la página que había so that was the first phase. Entonces, esa fue como mi primera fase. I had to learn the metaphysics. Tuve que aprenderme a cabalgar la metafísica, yeah. la teoría. The ego is so ego. afraid of the book. El, el ego tiene tanto miedo del, that there are many different ego interpretations que hay muchas interpretaciones que hacen de las enseñanzas del curso You can see if you listen Puedes, to many pues, teachers. Si vas escuchando a muchos maestros, te they darás teach different eh, interpretations. Que enseñan diferentes interpretaciones. And it's all based on the filter. Y todas están basadas en los filtros. Receiving the, the Holy Spirit. Recibir el Espíritu Santo. In the best way that they can. Mm, eh, tienes que recibir el Espíritu Santo de la mejor manera que to puedes. The, to the capacity that they can. A la capacidad que cada maestro tiene su, su capacidad. So for me, I, Así I que para mí, I need to learn discernment. yo he, tenido que aprender discernimiento. And the Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo me dijo, every teacher that you meet maestro que conozcas has a gift for you. tiene un don para ti, You must- Find the gift. Debes encontrar el regalo. Uh, don't judge and reject anybody. No ni rechaces a nadie. You must listen very Debes carefully escuchar muy each teacher Cada brings clarity viene a ti te to your own mind. a tu mente. It's your way of discerning. Es tu forma de aprender discernimiento. So, Así que, after I read the book, luego de haber leído muchas veces el libro, and then I started to share at Course in Miracles groups, and the Holy Spirit started to speak y el through me. Santo empezó a hablar a través de mí. Then I was guided to travel. Entonces, se me, me sentí guiado a empezar a viajar to meet other teachers para ir conociendo otros maestros who had dedicated their whole life que habían dedicado su vida entera to teaching a course in miracles. I went and saw an Indian man named Tara Singh. Conocí a un hombre de la India llamado Tara Singh. I went to see a man named Ken Wapley. Fui a conocer a Ken Wapley. Uh, and went visited many teachers Visité muchos, all around the United States. alrededor de Estados Unidos. And when I would be listening to them, cuando yo los escuchaba, the Holy Spirit was in my Santo mind mi mente making a commentary, haciendo el comentario de lo que decía el maestro. telling me, pay attention. presta atención, This is a good example. esto es un buen ejemplo, This is clear. esto está muy claro. And teaching me. Y eh, eh, estaba enseñando el Espíritu Santo a la vez. So the teachers were Así speaking, que los maestros iban hablando and the Holy Spirit was y el Espíritu speaking Santo también hablaba en mi mente for my discernment. para que yo pudiera discernir. I spent hundreds of hours doing this. cientos de horas haciendo esto. I went to a place in Wisconsin Fui a un sitio en Wisconsin called Endeavor llamado Academy. Endeavor Academy. And I ordered a lot of uh, cassette tapes. Y allí compré mucho de los cassettes, en esa temporada cassettes. And listened for many hours. Escuché durante muchas horas. And, and the same with other teachers. Igualmente con otros maestros. So it took a lot of devotion. Eh, me tomó mucha devoción. To open my mind. Abrir mi mente. And I said to the Holy Spirit. Le dije al Espíritu Santo. I want to learn to look upon this world. A mirar este mundo. The way that you look upon the world. De la forma en que tú lo ves. I do not want an ego interpretation. No quiero una interpretación del ego. I want to be purified. purificado y limpiado y liberado de todo juicio. And there is in the manual for teachers. Entonces, en el manual del maestro, Jesús te ofrece seis etapas of del desarrollo de la confianza. And four of the cuatro six de, cuatro de las seis etapas are difficult challenging. son muy difíciles son un gran reto para cada maestro because of the ego resistance. Dado que está la resistencia del ego. So, if you have the willingness, Así pues, que si tienes la disponibilidad, you will draw people into your life. Atraerás personas a tu vida. Draw books into your life. Traerás libros a tu vida. Uh, different techniques will come to you. técnicas se presentarán en tu vida. That are very helpful que te permitan y te será, que te permitan fluir, te serán de ayuda. But at first, pero lo primero There's, the gains are, seem very small. The gains, the las gains. ganancias, parecen ser muy pequeñitas. Yeah. Almost imperceptible. Casi imperceptible. It took a lot of faith for me. En mi caso, eh, yo necesité mucha fe. To keep practicing. para seguir practicando. Even though I wasn't Aun feeling cuando the emotion. Yo no sentía esta emoción. So what I've done Lo que yo he hecho entonces, to help people around the world. is I've let the Holy Spirit, I've, I've allowed the Holy Spirit to express in many ways. De muchas formas. For example, uh, I have a book called The Movie Watcher's ejemplo, Guide to Enlightenment. Tengo un libro que se llama La Guía del Cine... De lo, yeah, no, eh, la guía para los adictos al cine para alcanzar la iluminación. So you have the movies, the películas. Entonces hay una lista de películas. Most people see them as entertainment. La mayoría de las personas van al cine para entretenerse. Or they use them for ego, o escapism. para escapar, para el ego la usa para escapar. But the Holy Spirit has guided me, Santo me ha guiado a mí to specific movies. Para a ah, ver películas específicas. That are tools for que mind Que se convierten en herramientas para entrenar. I write how to use the movies. Yo escribo cómo usar cada película. By letting the feelings come. Para que permitas que las emociones Not salgan. Censoring any of the emotions. Sin censurar las emociones que vayan apareciendo con las películas. And many of the movies are very metaphysical. Muchas de las películas tienen, son metafísicas. Like uh, the Como Matrix. por ejemplo Matrix. Uh, it's just one movie Hay of una hundreds. Película, es una de cientos de películas that the Holy Spirit has guided me to put in the book. And then the major lessons Entonces, las, los ejercicios más importantes the de la película are explained. Aparecen explicados ahí. But it does not explain what, what the movie is about. Lo que no te explica es de qué se trata la película, más si las lecciones. So people have an issue. Entonces, una persona tiene un tema. Maybe problema. it's an issue with Por uh, ejemplo, a family un issue problema con la familia or a trust issue. o un problema con la confianza. They open up the book, Abren el libro they read through y leen. it, they go, ah, that's dicen, my lesson. ah, aquí está mi lección, en la película, la descripción. Then they go to the video store Para a la tienda de videos. and rent the DVD or the video. la video película and the lesson, leen la lección que está puesta, watch ven la película and the lesson y la lección aparece claramente. Yo también muestro películas en different uh, theaters, teatros, people's homes, en las casas de las personas. Y realmente ayuda mucho. I was just with a priest. Acabo de estar con uh, un sacerdote en Suecia, un pastor who had uh, two mystical que tuvo dos experiencias místicas after I showed movies. luego de haber mostrado la película. There was a woman in uh, Venezuela Hubo una mujer en Venezuela who watched a movie. que uh, vio una película con It nosotros, was with Jim Carrey, con Jim Carrey, El Resplandor, Sunshine El Eterno Resplandor de la Mente, yo no sé cómo lo hayan traducido aquí, En la película, en, de Venezuela se traduce así, El Eterno Resplandor Jim Carrey. And after the movie, y luego de esta película, uh, she had tears coming down her face. Lloró, and she said, I've been a Course in Miracles student for 14 years. Estudiante del curso de milagros durante 14 años. But I have not had one pero nunca experience, había tenido una experiencia mystical experience. Mística. And she was crying because she said, God is real. Porque se había dado cuenta I had my first experience. que Dios era real in the middle of the movie. Y tuvo esta experiencia en medio de la película. When you were sharing the commentary. Cuando estábamos compartiendo los comentarios. So, Así que we use many tools. Usamos muchas herramientas. Lots of music. Mucha música. Uh, intro danza. Uh, com uh, discussions like this. Discusiones como estas. Where people ask many las personas questions. hacen muchas preguntas. Uh, I've done probably thousands. It's probably up in the thousands of gatherings. Quizás yo ya he hecho miles de reuniones. Over 17 years. A lo largo de 17 años. Uh, and many of them were recorded. Muchas de ellas están grabadas. Uh, or audio recording. O, o en audio. So people listen to them. Entonces las personas pueden escuchar estas grabaciones. Sometimes they don't even know what the question is. A veces ni siquiera saben cuál fue la pregunta. But they hear somebody Pero, else escuchan a alguien más em, compartiendo lo que sale de su corazón, haciendo una pregunta. Ah. y hacen, ah, esa era la pregunta que yo tenía. Así Que van dándose cuenta de las preguntas internas. Así que realmente hay muchas cosas que puedes hacer. internet all for free. En internet hay mucho material que es gratis. And people download. Y la gente lo baja de internet. Uh, hundreds of hours. Muchas horas, cientos de horas, en inglés, en inglés. In English, yes. Por eso ahora estamos haciendo esto. <laughs> we're working on getting material en castellano. Yeah. Todo gratis. Yeah. It all helps. Y todo eso va ayudando. That's why I'm here now. <laughs> what? Y mucha fe. Yeah, lots of faith.